我那些图已经正式上线喽，欢迎大家购买哦。还有，啊，影片开始之前记得订阅我的优 e 频道哦。那影片正式开始。 就结束啦！喜欢我影片，影片双击喜欢与订阅，打开二次铃铛，幺 <laughs> 四五零，二次铃铛才会接收到我下一支片或直播续集。那每周要是不定时会直播，还有什么问题啊 f b 粉丝团、YouTube 留言区、Instagram，都还有 Discord 都可以私讯你。拜拜。